el Gato Squad Minari Ya no sé cuánto más tengo que hacer Para recuperar la fe Naufragando en este barco de papel sin remos Si me falta para comer ya es hacer dinero En la vida real el último no es primero No vas a enseñar la chef a cocinar cocinero El corazón lo primero, la razón va después Yo me siento un minero, estoy picando otra vez ella Ama este rollo tan particular Pica mis cenizas para ni nifarse mis partículas No puedo articular, rapper déjate de ínfulas Tiramos pa'lante con paciencia y humildad Esta mierda ya me quema la retícula Ver como tu hermano en lo malo se desvincula Único en mi especie sin matrícula Mira así de serie de un actor que ni figura Empezamos en mi casa, grabando de WhatsApp Con raza en la plaza porque no había ni WhatsApp Pisaba con cuidado y me resbalé con la grasa cerramos las heridas, nos quitamos la gasa Los payos clic hasta la muerte como el SIDA Pero sin que sea mentira ni por costa Naufragando en este barco a la deriva Mis latidos vaticinan que debo decir ya basta Estemos donde estemos, sacrificio Cruces invertidas en mi juicio Soportando carga como vigas de edificio Mudando de piel con el solsticio Apoyado en el quicio de la ventana Discuto conmigo, me saco de quicio Disfruto de mi vicio Ni fornite ni fornicio Muchos años creando música sin beneficio No envidio lidio mi dolor Llegué con un ramo de lirios y delirios de amor Esperando bajo el porche al resguardo del chaparrón La vida se me escapó, por no querer mojarme el pantalón Yo con pájaros en la cabeza Pío, pío nalgas bajando hasta el piso Tanga Victorio Luquino Al recuerdo le saqué sonido Loco incomprendido, condenado al exilio Mi historia completa en 19 vídeos el caso sigue vivo aunque con sangre y mal herido Soy consciente de lo que digo, soy godfather al pachino Muchas tardes ya en el filo, faltan cables y tornillos No te olvido ni con opio, oh, obvio, pío pío nalgas bajando hasta el piso en la rifa, ser una antifa corte en manifa, no la tara rifa Cuando van ya era siempre negativa Ya era under, ahora es caca, tu squad califa dejan mis cenitas en caliza Fuego de la brisa, viento de la brisa yo no me arrepiento de la pizza Asomaba por la torre y lucía su melena lisa Era lisa, observando a Mona Lisa el Barton firmando con un salto En la repisa del cuarto no hay en misa si quizás hay pesquisa Mis ganas de morir de risa Que sepa que la depresión te llega y no avisa Que cuando no tenía libre cuando usaba la visa Me partí la camisa y me puse en Philip No face, no case, no pay, no gain Ya pasaba era omisa Ya no sé cuando más te voy a ver Hundiéndote en la yerna, flajando por los mares de mi piel sin freno Si me falta para comer ya saber dinero Ya no sé cuánto más te para comer y es hacer dinero